Round E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, continuando a série testando personagens. Eu estou jogando com o Ed, estou enfrentando o Gil. Ladrão! Meu, é... Eu não, não... O Ed, eu não sei muito os golpes dele. E o Gil, eu não não tô lembrada direito que ele solta. Eu sei que ele solta esse fogo, esse gelo. E, e eu tô apoiando <laughs> a farofa, muita farofa com esse Ed. Ah, vai ser difícil essa jogada, viu? Round 2 conhece os dois personagens, por favor, comente aí. Se vocês gostam de enfrentá enfrentá-lo. Ó pra isso, ó. Preciso... Preciso me recuperar. Vai, farofa eu tenho que me salvar com alguma coisa aqui. Vai. Ah, ficou todo. Vai. Tinho. Morre. Cai. Vou ter que apertar aqui os botões. <laughs> É, é difícil, tá? Fight. Pyrokinesis! Ah, minha... solta minha cabeça! Fall down. Eu vou... É, e, e esse cara, ele, pelo jeito, joga bem. De novo? Ah, tá dando certo a farofa aqui, ó. Vai ser a jogada toda. Meu. Eu, o cara, ele tá esperto. Vamos continuar com essa farofa aqui pra ver se ajuda. Que é o que tá dando certo. Ó, defendendo tudo. Olha! Ai, calma! Não! Robô! Pra que tudo isso? <laughs> must e agora tem que ser só na próxima. Round one. Fight! Ver aqui o jeito pra poder. Oh. Calma, cara. Olha, eu ia bater no outro lado, não deu tempo. segurar minha bolinha ali. Ai, eu... Eu não quero meu golpe. Tentando fazer alguma coisa, né, gente? <laughs> Puxa vida. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa. Não acredito! <laughs> É um poder especial, pra nada. Round two. Mas o importante é tentar. E fazer alguma coisa, né? Porque... batendo. Calma. Segura minha porra. Katy Perry? Farofa! Fica aí! Vai, morre! Yes! Quase que não morre isso, gente. Sufoco. Fight. Solta bola. Volta! Na perna dele solta gelo e na perna dele normal solta fogo. É, pra quem sabe jogar deve ser legal né? Quase que eu não é sei Morre! Esse foi dado com toda a força e fúria da farofa. <laughs> You win. Round one. Fight. Tá, tá fácil não. Biokinesis! Biokinesis! Yep. esquema quando a gente não sabe muito é defender, tomar cuidado pra não te agarrar também, né? Pyrokinesis! Pyrokinesis! Não, amigo, tá bom aí. Chega. Farofa. Um pouquinho. Quer ganhar sim, gente. Mas o importante é ganhar. Round 2. tenho minha magia também. Vou brincar só com a magia um de longe. <laughs> tá bom? Poxa. Tentando uma oportunidade, mas... Isso é de agarrar, ó. Se você ficar defendendo, também não dá. só agarra assim. Me ajuda aí, esse farol. Ó, oh, tô fazendo. Tá dando certo. Para de defender! <laughs> Socorro! Morre logo! faz Por favor! Não foi. Você assim. Ah! Ah, mas valeu o esforço. Final round. Fight! Pyrokinesis! Ele é decisivo aqui, viu? Deu também a margem. Eita! com essa perna. Calma, amigo. Ah! Socorro! E o cara ainda defende, meu. Ó. Ah, farofa, me ajuda. I'll play with you. Não, agora ele fica roubando, né? Ah, socorro! Ah! É aí, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal compartilhar com os amigos e deixar seu like e comentar. Então até mais. Tchau!